uh, saya dah lukiskan uh, cara price structure macam mana price naik ke atas ni dipanggil uptrend hi lo hi hi hi lo hi hi hi lo hi hi hi lo maksudnya uptrend biasanya di dalam uptrend semasa price uptrend price akan selalu break high yang sebelumnya price akan intended memang biasanya dia akan break this high let's suppose saya tandakan kat sini satu line merah bila dia break high sini price biasanya akan retrace ke bawah lepas the break biasanya memang kan dia akan retrace lepas retrace dia akan sambung balik okey dia akan break lagi okey dia ni atas dia akan break lagi and then dia retrace lagi dia sambung lagi atas so uptrend telah berlaku eh so, di dekat sini so dia keep on breaking breaking breaking high dia break dia break higher dia break high sini dia break high, dia buat higher high dia break high sini dia buat higher high and then price akan retrace so dekat tempat retrace ni last kali masa untuk kita buy dekat lah masa untuk kita buy ok dekat mana kita nak buy biasanya biasanya price akan membuat roll reversal fenomena maksudnya apa tu saya tulis roll reversal fenomena maksudnya akan berlaku per fenomena fenomena akan berlaku fenomena di mana fenomena high di sini jika di break akan menjadi support di sini. Let's suppose saya marking dia sebagai resistance kat sini. Sebagai R. R bila R di break, di break dengan clean break di sini, maksudnya telah berlaku pergerakan yang besar untuk break ni, biasanya price akan retrace dekat sini untuk sambung kita buy balik. Kat lah masa kita buy. So dekat tengah-tengah ni kita akan melajar nanti kita akan gabungkan dengan supply ini mal kita akan gabungkan dengan base atau ataupun kita gabungkan dengan ready base ready atau kita akan gabungkan dengan king eh dengan king nanti kita akan belajar lebih detail lah tetapi ini dipanggil roll reversal fenomena. kalau saya cut benda lah ni biasanya dia akan naik macam ni resistance turun bawah and then price break ke atas sini price turun bawah and price akan sambung ke atas di sini ada resistance sini kita ada breakout breakout and then di sebelahnya kita ada support okay. maksud raw reversal fenomena ni dia akan berlaku resistant breakout support ataupun RBS eh RBS ataupun dalam biasa bahasa SNR kita panggil RBS maksudnya resistant become ah perkataan become is very very Imported become support maksudnya akan berlaku pertukaran fungsi di mana okey resisten di sini di, di aras resisten yang sama sini price break clean macam ni price turun ke bawah dia akan become support masa inilah kita akan buy okey kita akan buy so sama juga macam ni bila price break high sini kita akan start buy kat sini di mana resisten become support resisten become support Resistant become support ini dipanggil role reversal fenomena. Resistant become support I nak you faham dalam ni sebab benda ni selalu keluar memang selalu keluar dan wajib-wajib diketahui ataupun difahami oleh semua trader Resistant become support ok macam mana pula bila price turun ke bawah bila price turun ke bawah biasanya pun akan berlaku role reversal fenomena juga katakanlah kat sini kita ada support kita ada breakout and then kita ada resistance so di sini kita ada kalau saya lukis balik this area saya lukis balik dekat this this this area kat mana nak lukis ni dah penuh resistance eh, sorry kita ada support price naik atas retrace and then the break ke bawah and then price naik ke atas bila price naik ke atas ni the retrace masa inilah kita untuk sell sebab kemungkinan akan berlaku setup role reversal phenomena di mana support menjadi resistant so this is your support saya tanda sebagai S this is your B breakout and this is your R ok so dia akan jadi S B R. support become resistant resistant Alright, this is very very important. Dua ni sangat sangat penting. Satu RBS, resistance become support. Nombor dua SBR, support become resistance. Kita akan gunakan benda ni banyak kali nanti dalam kita punya entry. Bila kita nak entry, kita cari paling simple, the most simple teknik paling classical. RBS, SBR, support become resistance, resistance become support. Ini is the most important. I harap you faham ini dua-dua ni dipanggil role reversal phenomena sebab pertukaran fungsi sebelum ni resisten bila dia breakout di situ juga akan jadi support okey so maksudnya pertukaran bila resisten menjadi support so di sini juga kita ada support bila ada breakout macam ni tempat yang sama biasanya price akan bertukar menjadi resisten. so jadi SBR support become resisten dan juga RBS resisten become support alright Kasih padam balik semua ni. RBS SBR harap you faham. I think this is quite simple, very very simple. Nanti kita akan tunjuk contoh ada banyak lagi contoh. Okey. Katakan di sini kita ada price naik ke atas. Price naik ke atas, dia keep on breaking high, dia break resistance, So dia jadi support kita buy kat sini. And then price break lagi resistance, Jadi support buy kat sini price naik ke atas kita pun marking kat sini resistance tiba-tiba price break ke bawah dia tak mantul di kawasan sini sepatutnya dia mantul di sini naik ke atas tetapi price turun ke bawah dia break higher low kat sini the price yang sini turun ke bawah dia break higher low sini kalau saya markingkan dengan kotak okey markingkan kotak sini price dah break kita punya higher low maka ini dipanggil signal pertukaran trend panggil signal pertukaran trend maksudnya bila berlaku break higher low ni oleh lower low maka kemungkinan besar bahawa trend telah bertukar bila trend telah bertukar masa tu kita jangan buy lagi kita cari sell tunggu price retrace ke atas turun ke bawah break lower low retrace ke atas break ke bawah break lower low kita cari sell dekat mana kita cari sell again cari dekat roll reversal fenomena di sini maksudnya support become resistant support become resistant support become resistant dekat sinilah kita akan sell SBR sorry sorry Uh, support yes SBR support become resistant kita sell dekat sini support become resistant sell dekat sini support become resistant sell dekat sini sampailah price break higher high bila price break higher high ini adalah pertukaran trend pula maka price nak buat uptrend pula so kemungkinan price buat uptrend masa itulah kita akan cari buy macam itulah price pusing pusing pusing buat uptrend buat downtrend buat uptrend buat downtrend masa uptrend kita follow trend follow trend buat entry buy dekat RBS RBS RBS bila price tengah turun ke bawah dengan pertukaran trend signal dah telah berlaku lower low di sini maka kita akan cari sell saja jadi SBR SBR SBR Okey. Saya harap you faham tentang ni. Lepas ni kita akan uh, saya akan fokuskan dekat area sini di mana kita akan belajar QM level. Apa itu QM level dan tempat asal pertukaran trend di mana you ada peluang untuk entry betul-betul di tempat awal sekali masa price tukar trend.